¿eh? налоговые дома. сбил гусеницу. Враг обнаружен. Повредил гусеницу. Повредил гусеницу. установлено. Можно ехать. topa muito amor! voyage. стоковый дамаг. Альфа! Цель захвачена. Не составит цель. Цель понял. Готов. Третий фраг. Четвертый готов. Это топовый товар! Это стоковый табак. Шестой готов! Пробитие. Куда поехал? Чемодан забыл.